Kiste, ich weiß schon mal. Pass auf die Fresse. Oder äh, Katsch nicht, du hast nicht mal OG Ghoul, also hat die Fresse, kleiner Bastard. Ich dachte, der kann dich gar nicht hören. Das juckt mich überhaupt nicht, er ist trotzdem ein kleiner Bastard. Äh, den krass. Lass lassen Lady. Wie ich war? phạm nhiều da. Hast du es Hat es nicht. Egal, ich kann es gleich gar Wiederhol nochmal. Ich hab's nichts gesagt. Warum? Wo ist der? Da. da? Jo, wahrscheinlich. Der ist tot. Was immer von euch ein normaler AR? Warte, Schatz. Hast du eine normale AR zu teilen? schauen, ob das welcher Fisch das war. Nein, nein, alles gut. Scheiß drauf. Aber das fuckt mich gerade ab. Der stand. Scheiß, scheiß drauf. Das ist mal die Zone. Erstmal die Zone, weil die Zone ist schnell. Yes. Gracias.